би бас дотор ингэж боддог. Яг өглөө босоод аа хажуучин өнөөдөр чамааг баясгаж байгаа. Дээрэс нь ингээ эргэ харангууд чи инээд сэржээвэл өнөөдөр энэ амьдралыг чи зөв шийдвэр гаргасан байна гэж би дотроо өөртөө боддог байхгүй. Тэгэл би сайхан энийгэл аа сайхан амарсан уу одоо юу болж мараг хөгд good morning гэл ингээл хөгдтэйгаа тэгээ те сайхан амарсан за юм ямар хүн сонд чадсан яасан гэл ингээл ингэж нөгөө нэг бас асууж дээрэс нь одоо сайхан амарсан уу унтсан уу гэж харилцсан их чухал юм шиг байна. Давхар өөрөө өөртөө би өнөөдөр одоо хаппи байна уу? Өнөөдөр аз жаргалтай байна уу? Өнөөдөр би энэд сэрж гэнэ гэдэг нь асар их чухал чухал юм шиг надад. Миний хувьд. Нэг зүйлийг би анзаарсан. Ер нь эрэгтэй нэмэгтэйдээ илүү хайртай байх хэрэгтэй гэж. Тэгж ийж л амьдрал ер нь цаашаа хөндлөжлөн гэж. Анхны тэр нөгөө нэг өөрхөж эхлэх одоо тэрээс хань ижил болох төр эрэгтэй нь илүү хайртай байж байгаад тэгээд явцын дунд эмэгтэйгээ хайр эмэгтэй нь илүү хайртай болчтой юм биш үү? Одоо яг тийм байгаа байхгүй юу? Яг энэ төвшин дээр ингээ ирээд надаас гарцсан байхгүй юу? Ингэж хэлээ тэгээд тэгж чадж байна гэдэг чинь бос чухал юм болов уу гэж хараад тийм. Аз жаргал ерөөсөө л эрүүл мэнд эрүүл байх юм хүн бол тэгэл сэтгэл гаргана юм хийн таарч ирэл амсан да. А миний хувьд бол аз жаргал бол үнэхээр бурхан над бүгдийг өгсөн. Би нөгөө ашлаа хийж явах үедээ бол маш их аз жаргалтай байсан. Аз жаргал гэдэг бол ер нь хүн өөрөө бүтээтгэл зүйл гэж боддог. Аз жаргал гэдгийг хүн болгон мэддэг юм байна. Тэрний учир шалтгааныг ойлгохгүй явснаасаа болж хүн амьдралынхаа асуудал бүдрдгийм байна гэдгийг л тэрнээс олж харж яваа. Ад жаргал ердөөсөө ойлголт нь бол их өргөн царвартай. Гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгалал гоё ад жаргал юм уу даа л гэж бодож байна да. <laughs> Хүн хаач ад жаргалтай байж болно. Тайм байлгын нөхцөл хүн ад жаргалтай байж болно шүү дээ. Ганц үнийн дотор оюунтай холбоотой. Ямар ч үед ямар ч хүн одоо ямар ч нөхцөлд өөрийн бие эрүүл хажууд байгаа хань мань эрүүл өөр хөөхт маань эрүүл саруул одоо тэгээд нийгмийнхаа яс цагийг дагдаг дагж ажилдаг хөдөлмөрлөдөг тэрнийхээ үр шимийг хүртдэг Тэгээ бие биенээ хайрлж явсанд л одоо халамж, хайр, тэр жаргал хамгийн гол нь эрүүл байх. Эрүүл байхад юу шаардлагатай болгоныг тэртээ тэргүй үзэгчд бүгд мэдж байгаа шүү дээ.